ಬಿಡಲ್ಲ ಮಚ್ಚ ಪ್ಲೇನು ನಾವಲ್ಲ R C B fan colour ಅಂದ್ರೆ ಓಲಿ ನಮ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಕೊಯ್ಲಿ ಬೌಲರ್ಸ್ ಎದುರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸೆಬಿಡಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ಲಂಚು ಸೆಂಚುರಿಗೆ ಅರನ್ ಫಿಂಚು ಹನಿಮೂನ್ಗೆ ಪ್ಯಾರಿಸ್ಸು ರನ್ ಸುರಿಮಳೆಗೆ Chris Morris two minutes noodles ಅಂದ್ರೆ Maggi fastest scorer Pavan Negi ಬಾಯ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಗೋಲಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ರೆ ಮೊಯಿನ್ ನಾಲಿ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್ ಅವನ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಲವ್ ಲವ್ಗೆ Taj Mahal R C B bowler Chahal ಮಚ್ಚ ನಾವೇಳದೆಲ್ಲ ರೈಟ್ ಬೇಡ ಆರ್ ಸಿ ಬಿ ಜೊತೆ ಫೈಟ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತಂದರೆ ಕೊರೋನಾ ಟೆಂಪಲ್ ಬೀಚ್ ಅಂದರೆ ಗೋಕರ್ಣ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂದರೆ Ramayana I P L cup ಅಂದರೆ ನಮ್ದು ಆರ್ ಸಿ ಬಿದೆ ಕಣಣ್ಣ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬರೋಣ